Хожница! Хожница! Хожница! Ойбай! Хожница! Отағасы! Отағасы! Не болды саған? Не болды? Бала қайда? Дамирді ұрлап кетті. Ұрлап кеткені қалай? Ойбай, ұрлап кеткені не? Тезірек. Даниярмен хабарлас. Хабарлас. Ойбай. Vay vay, vay vay ne deyip Vay vay ne deyip dursun. Yapa. Demir. Demirdi. Buraya ketipti. Kalaysa. یا خازر برم کم کم استیمون کن Biz не болды не болып қалды әке не болды дамир екеуміз көлге барғанбыз. Көлден қайтып келе жатқанда алдымыздан бір қара көлік тоқтады. Қандай көлік? Білмеймін. Қара бір көрмедім. Ішінен екі жігіт шықты да мені соққыға жықты. Сосын мен есімнен таңып қалдым. Көзімді ашсам, Дамиржан жоқ. Балам, непелеге тап болдық әке сіздер анам екеуіңіз басқа жерге бара тұрсаңыздар жақсы болар еді қалада бір кісілермен ерегесіп қалған болатынмын әйелімнің өліміне солар кінәлі сіздерге мұнда қалуға болмайды не айтып тұрсың балам қысқасы жол апатын біреулер ұйымдастырған мен оны білем. сонда қайда бармақпыз мен сіздерге бір нәрсе болып қалма деп қорқамын данияр сен бар ғой мына бізге алаңдама қазіргі көкейкесті мақсат дамирді іздеп табу бар балам бар тез сақ бол бірақ сақ бол абай бол балам құлыным бересіз бе екі құтын бере салыңызшы еккіштер дұрыс қой жақсы тезірек тергеуші бекболат керек еді кім келді дейін ә, дәрігер төшіп келді деңіз тездетіңізші өтінемін әсет кәрімұлы сізге дәрігер өтешов келіп тұр жақсы кіре беріңіз кабинет білесіз ғой білемін иә. әсет кәрімұлы ассалаумағалейкум ассалам менің баламды ұрлап кетті отырыңыз ал енді басынан бастап айта беріңіз кеше прокуратураның алдына тастап кеткен жігіт қылмыстық топтың мүшесі олар біздің орталықта елімізде тыйым салған дәрілерді сатып жүрген пайдасыз түкке тұрмайтын дәрілерді қомақты ақшаға сатып жүрген біз оларға қарсылық білдіріп кеше ғана қоймаларының күл талқанын шығарып кеткен болатынбыз сөйтсем әлгі қойманың бастығы әсел деген әйел орталыққа келіп менің балдызымнан жүз елу мың доллар талап еткен бәрін орнына қоясыңдар қарызды өтейсіңдер деген және қорқытып кеткен сосын бір адам кепілдікке ұстап отырған орталықты шулатпайық деп полицияға хабарламаған болатынбыз бір кісілердің көмегімен адамымызды құтқарып алған болатынбыз сөйтсек әйелінің қайтыс болуына себепкер болған осы кісілер екен мен мұны жақында ғана анықтадым содан жалғастыра беріңіз полициядағылар ешқандай ілік жоқ дейді бірақ осының бәріне кінәлі осылар екенін білем. әйелімді өлтірген осылар кеше сол оқиғаға қатысушылардың біреуін тауып бәрін мойындатқан болатынмын иә оны алып келіп тастаған сіз екенсіз ғой иә мен әселді қамаған соң осының бәрі аяқталады деп ойлағанмын бүгін міне қараңызшы ұлым ұрлап кетті әсет кәрімұлы өтінемін сізден ұлымды табуға көмектесіңізші данияр сіздің отбасыңызға байланысты біраз жайттар маған енді түсінікті бола бастаған сияқты сіз тұрсын деген кісіні білуші ме едіңіз иә білемін мен ол кісінің әйеліне ота жасаған болатынмын әйелі ота үстінде қайтыс болды тамырын ауыстырған соң жүрегі қайта іске қосылмады бірақ бұл оқиғаға менің қатысым жоқ есіңізде ме тергеуді жүргізген сіз болатынсыз иә есімде бәрі түсінікті сіздің отбасыңызда кейбір келеңсіз жағдайлардың басында сол тұрсын тұрған сияқты сізді жазалау үшін кезінде біраз құжаттарды қолдан жасауға мәжбүр еткен әйеліңіздің де жол апатынан қаза табуына соның қатысы болуы әбден мүмкін сонда қалай бұл оқиғаға Әселдің кінәсі жоқ дегіңіз келіп тұр ма данияр біз бірінші тұрсын мен әселдің арасында байланыс бар ма жоқ па соны анықтап дәлелдеуіміз керек әсет кәрімұлы өтінемін сізден әселмен бетпе бет жолданшы, сөйлестіріңізші мен өтінемін сенің адамдарың мен оны білемін иә егер де бір сағаттың ішінде менің ұлымды әкелмейтін болсам, мен өз өзіме жауап бермеймін түсінікті ме түсінікті ме деймін саған мен сіздің не айтып тұрғаныңызды түсінбеймін данияр әсел оразқызы жағдай былай сіздің мұнда қамауға алғаннан кейін бұл кісінің баласы ұрланған оның істеген сіздің адамдарыңыз екеніне толық негіз бар мен бұл сұрағыңызға жауап бермеймін адвокатымен сөйлесіңіз бір екі сағаттан кейін бұл жерден шығуым керек сотта естеріміз. сіз мені дұрыс түсінбедіңіз біріншіден сізді ешкім құтқарып алғысы келмейді екіншіден адвокатыңыз саусағын ұшында көтерген жоқ ал үшіншіден мына жақтастарыңыз сізді баяғыда ұмытқан сондықтан баланы табуға көмектесіңіз жарай ма мәселе көмектесіңізші маған өтінемін менің балам ауырады аутизмге шалдыққан мен үнемі жанында болуым керек түсінемісіз әйтпесе ол өліп кетуі мүмкін мен шынымен де сіздің ұлыңыздың қайда екенін білмеймін солай ма үш минуттан соң сіз өлесіз жүрегіңіз тоқтайды тынысыңыз тарылады сіз не ектіңіз оған у маған енді бәрібір не істесеңіз оны істеңіз тұтқындайсыз ба тұтқындаңыз мінекей бұл қылмыс қой бұл кісі өлтіру ғой иә сіз маған жауап берсеңіз мен сізді құтқарамын мынауды қайтаратын дәрі бері алып келіңіз бермеймін бері әкеліңіз әуелі жауап берсін жауап бер сізге не керек бересіз бе жоқ па а жауап бересіз бе иә иә шынымды айтамын сіздің әйеліңіздің өліміне менің ешқандай қатысым жоқ шыныңызды айтыңыз шыным ол тұрсынның ісі сізден кек алу үшін солай жасады ал ұлыңыздың қайда екенін мен білмеймін сеніңізші маған Тұрсын іздеңіздер бәрін білетін сол данияр жүріңіз балаңызды іздейік мен сізге сенемін әкімшілікке кеттім бүгінгі кездесудің бәрін кейінге шегер мен саған ештеңе істемеймін тек әкең бірдеңе білдірмесе болды а сен ұйықта демал жақсы бала сізді осындай деп ойламаппын данияр әлімханұлы ендігі жетпеген изоляторда кісі өлтіріп өтті есесіне шынын айтқыздық әсет кәрімұлы енді не істейміз тұрзын тауып алу керек шетел асып кетпесе тергеу тобы жолға шығуға дайындалсын тез аха рахмет маңғыстауға сәлемет міндетті түрде сіздер ме сіздер кім боласыздар Сіздер біз прокуратурадамыз тұрсын базарбайұлы өзінде ме жоқ ол кісі бір сағат бұрын шығып кеткен жиналысқа кетті кабинетті ашыңыз аша алмаймын бізде тінтуге ордер бар ашыңыз тезірек көгерлер кіргіздер әсет кәрімұлы қарап шықтым бәрі таза бекерге уақыт өткізбейік тездетіп орталыққа барып талғат сейітханымның айтуым керек жарайды өздерің аяқтарсыңдар жігіттер жарай ма жақсы жарайды кеттік міне мынаусы э, дұрыс талас сейітханова оқыс жағдайға тап болдық не болды тыныштық па тұрсын Таймер ұрлап кетті. иә тұрсын қызыңыздың жалапатына түсуімді ұйымдастырған сол айттым ғой сізге әке сіз не айтып тұрсыз қалай ұйымдастырған солай немереңізді де ұрлаған тұрсын екеніне сенімдіміз қашып кету үшін пайдаланып отыр сол да да бір сүмелек сүмелек өз қолыммен буындырып өлтіремін ол жағын бізге қалдырыңыз тұрсын енді құтыла алмайды біз сонда не істеп отырмыз бар күшімізді салып дамирді іздестірмейміз ба біріншіден біз қазір олардың нақты қайда екенін білмейміз ал екіншіден екі миллион халқы бар мына қаладан балаларыңызды іздеп табу оңай емес сонда да бір, бір әрекет жасауымыз керек қой құр бостан босқа отырғанда не пайда егер мен немерем бірдеңе ұшырайтын болса мен онда сабыр әке ештеңе мен оны өзім іздеп табатын боламын сауыр сауыр сабыр етіңіздер сабырлық керек тұрсын өзі хабарға шығады бірақ ешқандай қандай керегі жоқ тұрсын ақымақ емес балаларыңызды өлтіре қоймас мхм түсіндім ескерткеніңе рахмет олар бізге іздеу салып жатыр асығу керек не істейміз сен көлігімен шық мен адам көп жүретін жермен кетем. қазір баланы қарап кел ол қолымызда тұрғанда шартымызды қоя аламыз байқа өлтіріп алма тамақ бар. Ардың ашты ме ола? Мә? Жүй дейм. ашқан соң жейсің Бала аман. Жақсы. Кешке дейін күтейік сосын әкесіне хабарласамыз ассалаумағалейкум а ермек уағалейкумассалам кел уағалейкумассалам кел балам төрлет иә анау шелекті төңкеріп қой жайғас қысқаша берсін иә қалың қалай бәрі жақсы сіздермен ақылдасуға келіп едім жайлы Құралайға қатысты иә оның дәрігермен сөйлескен әңгімесін естіп қалып едім ал өзіме сүйеніш болатын жігітті кездестіргім келеді дейді сосын ол мені керек қылмайды деп ойладың ғой енді менің не керек оған не болып жүр осыны түсіне алмай қойдым ермек егер ер адам әйелдің жанын толық түсіне алса мына әлемде бұлжымас тәртіп орнар еді кейде олар ойындағысын емес мүлдем басқаны айтады олардың өмірге көзқарасы бөлек бұлар сезіммен өмір сүреді жүрекке салады ал еркектер миға салады жаңа құралай сен өзіне сүйеніш болатын адам іздейді дедің бе солай ма иә ал оған кім сүйеніш болады екен үнемі қасында жүрген адам міне қазір ауруханада жалғыз жатыр қолдау көрсететін ешкім жоқ сен мұндасың бірақ ол басқа адамды сүйем деді қызда болса үмітің батылдау бол жігітім деген әнді естіп көріп естіп пе өзің егер құралайды шынымен ұнатсаң шынымен құралайды жақсы көрсең шынымен құралайды сүйетін болсаң жүрегін жаулап ал балам біз берік екеуміз қарсы емеспіз иә мен қарсы емеспін данияр бейбіт екеуің де ұлдарымсыңдар соңғы кезде әулетіміз қырсықтан арылмай қойды алыс жаштан айырылдық енді міне дәмір тұрлап туысқанның жақындығы қиын кезде сыналады дейді білем екеуің үнемі татып алған жоқсыңдар енді соның бәрін ұмытып ынтымақты беріп жедел бол мен бұл өмірде талай қателік жасадым білем, талай қателік жасадым бірақ отбасы мүддесін әрқашанда бірінші орынға қойдым өйткені отбасыдан артық ештеңе жоқ дос сымақтары бізді басынып бізден өш алмақшы кектен өш алмақшы жоқ біз мойынсынбауымыз керек иә бірігіп бас қосып қайткен күнде де, де дәмірді іздеп табуымыз керек сондықтан да жабыла жұмыла жұмыс істейік тәмірді бәріміз салысып іздеуге кірісейік жарай ма иә yeah. әрине қызының кабинетінен ештеңе таппапты енді артын тазалап кетіпті үстінен іс қозғау үшін қамауда жатқан әсел балғанбаеваның көгерлік аз кетеді неге әсел бәрін айтып берген сияқты еді ғой әсел тұрсынның үстінен жала жабуы да мүмкін ғой сондықтан да барлығын анықтауымыз керек ол ол ұлымды ұрлап әкетті түсінемісіз егер осы жағдайда сіздің ұлыңыз болса не істер едіңіз айтыңызшы дереу іздеу салыңыз қылмысты іс қозғалмайынша іздеу сала алмаймыз оның кабинетін тексергеніміздің өзі қызмет бабын асыра пайдалану болып саналады енді не істейміз әсет а қылмыстық іс қозғалу үшін менің ұлым өлу керек пе қалай ойлайсыз дәл осылай отырғаннан түк шықпайды деп ойлаймын әсет керек болса мен ар жазуға дайынмын қане оның ешқандай қажеті жоқ неге тұрсынның адамдары барлық жерде барлық басқармалардан департаменттен табылады біздің оған күдіктеніп жүргенімізді білсе онда оны ұстай алмай қаламыз дамирден сізге балаңыздың амандығы қажет қой әрине сондықтан да басқаша әрекет етуіміз керек тоқтаңыз тұрсынның адамдары барлық жерде отырған қайдан білесі? кезінде мен де соның адамы болғам не заң факультетін бітіріп прокуратура жұмысқа тұрғаннан кейін әкем баған балам әділ сотқа сен деді сонымен адамдарға көмектесіп оларды заң бойынша құтқаруға ұмтылып жүрдім ол кезде жүйе дегеннің не екенін де білмеуші бір кеште тұрсынмен таныстым екеуміз әбден іштік әңгімелестік ол кезде мен жас маманмын ал тұрсын денсаулық сақтау басқармасының білікті маманы содан мен оған шешемнің ауру екенін басында ісік барын кез келген сәтте өліп кетуі мүмкін екенін айттым ал тұрсын маған көмектесем деп уәде берді бірақ сол көмектескені үшін мен оған бір маңызды жұмыс жасауым керек болды мен келістім өйткені анамды ажалдан құтқарып қалуым керек болды тұрсын сөзінде тұрды анама ота жасауға көмектесті бір білікті нейрохирургтармен келісіп ота жасалды бірер жылдан кейін анам құлан таза аяқ кетті менің қуанышымда жек жоқ тұрсынға сол кезде әбден дән риза болдым бірақ оның аяғы қалай бітетінін қайдан білейін ол кезде рахмет бір күні тұрсын келіп мен оған қарыздар екенімді айтты есіме салды оның айтқан нәрсесін тыңдағанда дүние төңкеріліп түскендей болды тұрсын шетелдік тыйым салынған дәрілерді сату жөнінде құжатқа қол қоюымды өтінді мен бірден қарсы болып заңға қайшы екенін айттым ол бірақ дегеннен қайтпады егер де қол қоймасаң шешең ота жасайтын үстелден тұра алмай қалады деді мен біртіндеп батпаққа бата түстім тұрсынға берілетін параны мен алатын болдым Өзі көзге түскісі келмеді сөйтіп бірер жыл өтіп кетті сол жүйенің бір мүшесі болып шыға бірде пара алып жатқан кезімде мені өзіміздің адамдарымыз ұстап алды өлген жерім осы шығар деп ойладым бірақ тұрсын мені құтқарып қалды өз адамын жоғалтқысы келмейді ғой әрине солайша мен тұрсынның қармағына жақсылап тұрып іліндім қандай бұйрық берсе де ренжітпей орындайтын болдым тұрсын өте қатыгез адам ал сізге қазір біз қалай сене аламыз иә иә тұрсынның әйелі қайтыс болған кезде үстеріңізден іс қозғалғанымыз естеріңізде ме иә тергеуді мен жүргізген тұрсын сізді қамауға бұйрық берген данияр әлімханұлы бірақ мен сіздің тұрсынның әйеліне ешқандай қастандық жасамағаныңызды білдім <coughs> сосын айғағымыз жеткіліксіз деп істі жауып тастадым бірақ тұрсын онымен тоқтаған жоқ сізден кек алу үшін әйеліңізді жол апатына түсірді сіз оны да біледі екенсіз білгем жоқ білсем мен оған жол бермесем тұрсын талай адамның түбіне жетті оның бұлықтарын тоқтататын уақыт жеткен сияқты гүлді сен әкелдің ба иә рахмет ішке неге кіргізбедің дәрігер екеуіңнің сөйлесіп жатқандарыңды естідім сен оған сүйеніш болар адам керек дедің онда мені керек етпейді деп кетіп қалдым күресесің бе білмеймін отадан кейін бойымда түсініксіз жағдайлар болып жатыр бұрын ойламаған нәрселерді сезіп жүрмін білесің бе ішімде тағы бір адам пайда болған сияқты кейде мен үшін сөйлейді ал кейде мені әңгімеге тартады сен менің не айтып тұрғанымды түсіндің ғой иә түсініп тұрмын саған табысы мол дәулетті жігіт керек ал базардағы қарапайым жігіттің ешкімге керегі жоқ мен олай демедім ермек сен мені мүлдем түсінген жоқсың түсініп тұрмын сен дұрыс айттың екеуміздің арамызда ештеңе болған жоқ болмайды да жаңа жүрек сені біржолата өзгертіп жіберді тезірек сауығып шығып бақытты болуыңа тілектеспін ермек тоқтай тұршы ермек көмектесіңдер көмектесіңіз талып қалды сақтау бөлімін дайындаңдар тез құралай құралай тез апарыңыз қайда алло иә тыңдап тұрмын ұлым қайда менің аман ба балаң қасымда әзірше тірі бірақ кез келген сәтте жағдайы қиындап кетуі мүмкін осыдан көрде тұр ұлыма бірдеңе болатын болса мен сені тауып аламын және өз қолыммен өлтіремін түсіндің ба ант етемін сен айғайлама маған мұқият тыңдап ал ешкім білмейтін болсын елден кетсем ғана балаңды қайтарамын ал егер мені ұстайтын болса балаң өледі ұқтың ба иә түсіндім түсіндім тек не болды тәне? ол бізден елден кетуге кедергі жасайтын болсаңдар ұлыңды екінші көрмейсің дейді не дейді егер ұстайтын болсақ бітті дамир өледі ой бай. істейміз істеуге болады кете берсін халық қалай кете берсін иә қалай оған не болды қорқатын ештеңе жоқ қалып қалған қобалжыған ғой көргім бұны әрине біз оны бір екі сағаттан кейін палатасына ауыстырамыз сол жерде күтсеңіз болады жүріңіз жүріңіз халат киіп алыңыз жоспар бойынша істейміз бір сағаттан кейін хабарласамын баланы не істейміз мүмкін әкесіне қайтарармыз былай істей. баланы ешкім таба алмайтындай жасыр сонда ғана мені ешқашан ұмытпайтын болады түсіндің бе иә yeah. қанша уақыт өтті неге хабарласпайды олар мүмкін бір нәрсе ойластырып жүрген шығар а біз не істеп отырмыз өзі жүріңіздер дәл қазір барып іздейікші бізге хабарласқаныңызды білсе тұрсын ұлыңызды қайтармайды ал іздеуге уақыт жоқ жағдайды біз емес тұрсын бақылап отыр алло тыңдап тұрмын <coughs> дамир қайда алло дамир қайда жоқ олай істей берме сен маған ұлымның қайда екенін айтам дегенсің қайда қайда менің ұлым Ya. Жоқ, тұрсын. Ұлымды қайтарыңызшы өтінем. Титтей де болса, адамгершілік сезіміңіз болса, өтінем айтыңызшы иә иә қарғыс атсын сен ұқтың ба өлі қал ұқтың ба Samir. Сабыр, Daniel